نتائج مؤتمر جنيف آه، فاشلة ولا في نتائج يعني ما طلعت نتائج برأيي يعني هي بداية بداية المؤتمر ما كان في أرضية لمؤتمر جنيف يعني ما في ورقة عمل للمؤتمر كان شيء مبهم وعم يحكوا بأنه الحل بده يكون بسوريا سلمي أو شكل سياسي حل سياسي اللي عم تحكي فيه أمريكا ولا أوروبا ولا الأمم المتحدة الحل السياسي في سوريا مستحيل لا يمكن حل السياسي في سوريا لأن المؤتمرات نحن عاصرناها بأيام المؤتمرات اللي صارت السلام مع إسرائيل والفلسطينيين مؤتمرات نفسها طويل ممكن تمد عشرات السنين فالحل بسوريا أنا برأيي لا يمكن إلا يكون حل عسكري حسم عسكري لم نكن ننتظر من مؤتمر جنيف أي نتائج ملموسة ونحن بالأصل غير معترفين بهذا المؤتمر ولكن يعني بإمكاننا أن نقول أنه آه، الفائدة الوحيدة التي استفدناها من هذا المؤتمر هو اعترافهم بهذه المعارضة التي لم نكن ننتظر بالأصل الاعتراف بها من قبلهم مؤتمر جنيف أكبر كذبة على الشعب السوري لأنه أنا باعتقادي انه المؤتمر هو كله محوره عن الارهاب يعني راح الائتلاف ليثبت انه هو بديل عن الاسد في محاربه الارهاب لا اكثر ولا اقل انه هو قادر على محاربه القاعده من تنظيم الدوله وجبهه النصره والتنظيمات الإسلامية الثانية وقادر على أنه يحل محله وما ناقش الأمور اللي بتهم الشعب حتى النظام ما اضطر على أمر غير أمر الإرهاب حيث النظام طول الوقت عم يحكي أنه هو الوحيد القادر على محاربة الإرهاب فالمؤتمر كله فاشل كان يعني بامتياز وما حقق شيء من رغبات الشعب السوري أبدا السياسة ما عاد تنفعنا العالم البرا عم يكذبوا علينا خلاص نحن بدنا بارودة بنطلع كلياتنا على الشام على الساحل وين بدنا نطلع شلون مجرمين حرب آه، مجموعة النظام السوري اللي راحوا على جنيف هذول يمثلوا النظام طيب كل العالم بيقولوا عنا المجرمين حرب ليش ما ليش ما اعتقلوهم؟ هذا دليل آخر على تكاتف الدول العالم كله مع بشار أسد على الشعب السوري والحل الوحيد بالسلاح بس بوقت مؤتمر جنيف كان عبارة عن زيارة قصف زيارة براميل زياده اجرام بحق الشعب السوري زياده قصف على المدن زياده التدمير كلتنا كانت شبه حلب كشاهد على الموضوع لزياده البراميل عليها ولاني معلش كانت هو عباره عن عمليه بين الامريكان والروس لشراء البقد كويس زياده الدعم العسكري زاد للنظام الاسد راحت المعارضه تجتمع مع النظام والنظام راح يجتمع مع المعارضه والنظام بيقول لك انا حيطت اسماء المعارضين تبع وفد الائتلاف كلها قائمه الارهاب كيف على اي اساس راح يقعد يحكي معه